Contra Perú, mejor liga, la chilena, no hay comparación. Participaciones en mundiales, Chile, mejor plantel, Chile. Mejores promesas, Chile. Más jugadores en Europa, Chile. Mejores leyendas, Chile. Mejor históricamente, Chile. Mejor hinchada, la peruana. Mejores clubes, Chile. Mejor en un mundial, Chile. Más libertadores, Chile más sudamericanas Chile, unas Copas Américas Chile, mejor actualmente Chile por lo que está subiendo en las eliminatorias Chile. <laughs>